一个都不能放过。原来你要找墨者。这机关似乎比刚才的都还复杂呀。 是李军，他们想修复这尊机关人。阿修，天下定力。哟，是个小伙子呢。小战平定绿林贼党之后，师兄许诺的太平治世。 不少诺就是一群假货，唯有师兄才是真正的墨者。啊，阿兄，你看，糟了，香儿，目标就在眼前，必须拼搏一把。